Oui, donc euh, nous venons d'organiser euh, une réunion sur le marché ukrainien dans le cadre du Forum de l'international qui est dans sa dixième édition et j'ai choisi euh, d'organiser cet atelier Ukraine et des rendez-vous individuels sur l'Ukraine car il me semble que c'est un pays qui est mal connu ou en tout cas connu de manière euh, trop partielle, euh, trop partielle et sachant que euh, ce pays est en pleine progression aussi bien de son PIB que des échanges effectivement de, de, la France euh, euh, avec, l'Ukraine et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui également progresse. Et je l'ai organisé dans le cadre du Forum de l'International en profitant justement de la grande affluence que nous avons euh, puisque nous aurons plus de 1000 participants au cours de ces, deux jours à Lyon et une journée à saint etienne profiter de, toutes ces entreprises présentes pour justement leur permettre de, de bénéficier de, l'expertise d'Alexis Truff, qui est responsable du bureau Business France à Kiev. C'est le bon moment pour aller euh, aujourd'hui en Ukraine euh, parce que c'est ce pays, depuis 2014, a fait un travail de, de réforme de fond euh, qui est exceptionnel et que les Ukrainiens sont prêts aujourd'hui à accueillir des partenaires français pour pouvoir développer leur activité ces réformes de fonds qui ont été faites, certaines de ces réformes sont des réformes qui sont structurelles. Euh, je pense notamment à la réforme bancaire, je pense notamment à la réforme des prix de l'énergie, euh, qui ont demandé un effort à l'ensemble du peuple ukrainien, et, mais qui en même temps euh, ont permis au pays de se remettre sur les rails. les entreprises françaises qui sont en Ukraine aujourd'hui ont toutes renoué avec la croissance. Le pays lui-même a renoué avec la croissance et il y a une marge de progression très importante euh, qui fait que c'est maintenant qu'il faut venir. C'est maintenant qu'il faut venir parce que les Ukrainiens ont cette volonté, ce désir de se tourner vers l'Ouest euh, parce qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui, compte tenu de la situation à l'est du pays euh, et du conflit avec euh, la Russie, ils ne peuvent plus commercer aujourd'hui avec la Russie. Et alors, ils, cherchent de nouveaux débouchés et eux-mêmes ont une soif de coopération avec ces pays européens dont fait partie la France. Et au demeurant, si on regarde sur 2016, le commerce extérieur français, l'exportation française ont cru de 23% en 2016. Euh, après avoir connu deux années de chute de son PIB en 2015 euh, et 2016, l'Ukraine a renoué avec la croissance en 2017 et on prévoit encore en 2018 une hausse de ce PIB. Et il y a toute une série de secteurs porteurs euh, tels que l'agriculture, tels que les énergies renouvelables, tels que les services urbains, tels que tout ce qu'on a dans la grande consommation aussi, euh, qui font que euh, aujourd'hui il est possible de réussir. Par contre, il est important d'être accompagné, parce que si le pays a fait beaucoup de progrès, le pays reste compliqué. Euh, la corruption existe toujours, mais une fois de plus, si on est accompagné, on peut passer à travers les mailles du filet et on peut réellement faire du business. J'insiste sur un fait, c'est aucun Français, aucune entreprise française, à une exception, euh, avec une exception, n'a quitté le marché ukrainien. Ils sont tous restés malgré euh, cette évolution en dents que l'Ukraine connaît depuis 2008. Et aujourd'hui, euh, l'Ukraine change de manière fondamentale. Ils ont réalisé plus de réformes sur trois ans que depuis 26 ans, depuis qu'ils sont indépendants. Donc, oui, c'est maintenant qu'il faut venir en Ukraine.